Fala povo, hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot, dessa vez iniciando uma série de tutoriais sobre programação. Eu estava segurando para fazer esses tutoriais porque é um assunto longo, abrangente e às vezes muito equivocado. Mas é um assunto que muita gente sente necessidade. Se você está vendo esse vídeo é porque já se deparou com essa necessidade, né? já reparou que, que o ambiente pronto que é oferecido nas interfaces de vários programas nem sempre é o suficiente para fazer tudo aquilo que você deseja. Então, quando começa a surgir essas necessidades, a gente começa a cavucar sempre mais e mais dentro do instrumento que a gente tem, que é a engine, até chegar a um ponto que a gente chama de programação. Vamos tentar nos concentrar agora em uma linguagem de programação sem nos ater a esses preconceitos que existem, tipo programação é difícil, eu não sirvo para isso, programação é uma coisa que eu não vou precisar usar, programação é só coisa de nerd, isso não tem nada a ver com desenvolvimento de jogos, etc. Isso é tudo preconceito de outras áreas, de pessoas que não querem estudar, gente preguiçosa, ou até mesmo trolls. Muita gente associa programação àquele carinha fechado numa sala em frente a uma tela preta digitando um monte de código que quem lê não consegue entender e as pessoas geralmente ficam isoladas no mundo sem contato com os demais. Essa é uma visão que geralmente as pessoas têm do programador, né? Esse é um preconceito que todo mundo tem. No entanto, a partir de gente mais ou menos desse jeito, começaram a surgir as coisas. Gente assim, como Alan Turing, Ada Lovekeli, Mad Dog, Richard Stallman, entre outros. Essas pessoas fechadas em seu ambiente, assim, parecem que não estão construindo nada, mas naquela tela está saindo tudo que vai passando pela cabeça deles. Isso é a programação. E a partir daí começou a surgir todas as coisas que nós temos hoje em dia, tipo o sistema personal, que possui seus milhares de cores, capacidade de reproduzir vídeo, reproduzir jogos, suas habilidades fantásticas em todos os sistemas que nós temos hoje. Os celulares mesmos. Hoje em dia nós podemos programar para carros, para memória para geladeira, para vários tipos de dispositivos. Robôs já são uma realidade. Cada um desses equipamentos, além da parte mecânica, precisou de uma parte que controlasse a lógica, que desse inteligência a esses equipamentos. Aí entrou o programador. Vocês vão vendo que esses equipamentos, conforme o tempo vai passando, vão evoluindo do PC agora nós temos um pequeno celularzinho ou tablets. A Google tentou soltar o Google Glass, que era um óculos, onde você tinha um poder de computador na frente dos seus olhos. Eu acredito que alguns estudos vão surgindo, por exemplo, como o caso do Nicoleles, que, por exemplo, logo teremos uma interface de usuário totalmente cerebral. A pessoa vai ter alguns eletrodos próximo ao crânio e vai estar com o corpo completamente livre de gadgets. Você não vai ter mais necessidade de tocar, manusear, nem olhar para nada. Bastou usar seu pensamento, você será capaz de mover objetos, interagir com máquinas, se comunicar com outras pessoas. É um gosto em deixar o puro, imagine assim. Então, para cada uma dessas novas interfaces, alguém tem que chegar, começar do zero, aquela coisa nova, aí inevitavelmente surge a necessidade do programador. Parece que está tudo pronto, tudo encaixável no mundo atual, mas muitas coisas novas vão surgindo. A evolução vai forçando que você crie coisas novas. Muitas vezes você tem que usar uma força básica, e essa força básica é a programação. É uma coisa que vai sempre acompanhar a informática. Agora vocês pensam, o que é um programa de computador? Um computador, a gente fala de linguagem, mas na verdade ele tem um vocabulário quase que infinitamente inferior ao nosso. Então ele usa algumas poucas palavras para poder chegar em algum resultado, para você poder se comunicar com ele. Essas palavras nós costumamos chamar de instruções. Nas linguagens de programação a gente divide em linguagens de alto e baixo nível. O que seria uma linguagem de alto nível? Imagine você conversando com uma outra pessoa. Você chega pro João e fala: Por favor, pegue para mim aquele objeto que está em cima daquela mesa. Ele vai ir aqui à mesa pegar o objeto. Para o computador, isso seria um sistema complexo de comandos e conceitos que teria que abstrair, sim, e chegar no, até o conceito concreto do que é para ser feito. Por exemplo, vara ali, ele deve ir a algum lugar, naquela mesa, é o local, o objetivo daquele lugar que ele tem que ir, pegar, para nós é um verbo comum, computador é um, uma instrução que ele deve realizar, aquele objeto. Aí para o computador identificar qual seria o objeto já seria uma dificuldade, né? mas isso para o computador é mais ou menos assim. Uma frase que para nós é algo completamente normal é um conjunto de instruções e conceitos que o computador deve transformar aquilo em alguma ação. Quando o computador consegue fazer isso de uma forma próxima como a gente fala, a gente chama isso de linguagem de alto nível. Isso é representado em algumas linguagens gráficas, é em linguagens mais mais, digamos, cool, assim como Hub, que você às vezes está digitando o seu código e está parecendo que você está falando com a máquina. Essas linguagens conseguem fazer isso. Por exemplo, pega aquele objeto para o Hub ele conseguiria fazer tranquilamente isso, não precisaria ter uma especificação de qual objeto. Ele chegaria na mesa, a primeira coisa que parecesse um objeto ele ia pegar, como se fosse um ser humano. Então o Hub é uma linguagem de alto nível. Ele consegue pegar aquele conceito de objeto, achar a primeira coisa que parece com o objeto e pegar. Em programação chamamos isso de duck type. A gente vai ver isso depois, Godot usa muito. Agora a gente, nós temos as linguagens de baixo nível. Uma linguagem de baixo nível é justamente o oposto da de alto nível. Imagine que o computador tem que dividir aquela série de instruções que nós damos, série de conceitos, em pequenas instruções menores. Vai ali para ele, significaria que o cara teria que virar na direção do alvo que seria a mesa, e teria que procurar o alvo que seria a mesa, teria que dar um passo, dar um outro passo, dar mais um passo, sucessivamente até encontrar o objeto o destino que é a mesa, aí continuar com o resto das instruções. Repara que eu simplesmente peguei aquela quantidade de ações da primeira frase e aumentei consideravelmente. E isso já seria uma linguagem de baixo nível. A máquina trabalha com pequenas instruções, pequenos comandos, que, como disse, tem um vocabulário muito menor que o nosso. A linguagem de baixo nível é justamente a linguagem que a máquina fala. Quanto mais parecida com isso, mais a linguagem se encaixa no baixo nível. É o que acontece em C++, por exemplo. Abaixo dele nós temos só o assembly, por isso que a gente costuma usar uma linguagem intermediária em vários casos. Aqui na Godot a gente usa uma linguagem de script que tem um nível mais alto que o C. Ainda assim ela tem um nível mais baixo, mas o suficiente para a gente conseguir fazer bastante coisa com poucos comandos. Quanto menos comandos você precisa usar numa linguagem, mais ágil ela é. Ágil é um conceito que atualmente está se tornando muito importante. Vamos analisar o seguinte, todo programa ele usa uma coisa que nós chamamos de lógica. A lógica é uma figura controversa. Tem gente que às vezes ensina programação dizendo que lógica não é importante, tem gente que diz que lógica é fundamental e você deve aprendê-la antes da programação. Na realidade, sem a lógica nada funciona, mas a máquina é totalmente 100% lógica. Então uma coisa não corre sem a outra, só que a pessoa que está estudando quer ir pulando etapas para chegar mais rápido. Pular etapas não funciona. Você não vai aprender porque não sabe por que aconteceu. É que o sistema de causa e efeito. Qualquer é causa, qualquer é efeito. Você quer chegar no efeito sem entender a causa. Só que, obviamente, a gente não pode se prender a um estudo completo de lógica. Isso é cansativo e demora muito. Então a gente vai tentar o máximo possível mesclar a lógica junto com o nosso entendimento de programação. A gente tem dentro do, da programação uma coisa chamada algoritmo. O algoritmo é um conjunto linear, assim, elaborado de ações, de comandos, tomadas de decisões baseados na lógica. Quando a gente trabalha a lógica, nós estamos montando algoritmos. Um programa é uma coleção de vários algoritmos. Em vários casos, alguns milhares de algoritmos para fazer um programa. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês um programa bem simples, fácil de ser desenvolvido por qualquer pessoa e extremamente comum de uso cotidiano, que vai até te espantar, mas isso é um programa. Então vamos lá, né? nós vamos pegar o nosso ambiente de desenvolvimento. O ambiente de desenvolvimento nada mais é que geralmente um software feito para facilitar a produção de alguma linguagem de programação. Né? No caso, eu vou fazer esse dispositivo me alertar em um determinado intervalo de tempo. Eu vou usar esse ambiente aqui, que é, já vem com o dispositivo. Então ele é bem intuitivo de ser usado por qualquer usuário, né? Clicar no meu botãozinho de mais para criar um novo programa. E ele aceita uma entrada que é uma condição. Essa condição, eu vou separá-la aqui, que vai ser um determinado tempo, mais ou menos uns 5 minutos de agora em diante. Eu tenho as opções aqui para anexar minha condição, né? Tipo repetições que ela pode ser feita, alguns outros aspectos, até o nome da minha condição. E vou salvar. Pronto. Está aqui criado o meu programa que vai fazer esse dispositivo me dar uma alerta sonora daqui a 5 minutos. Basicamente, em todos os aspectos, isso aqui é um programa. Eu tenho uma entrada de informação, uma condição para executar uma determinada ação e o dispositivo rodando essa condição. Então, agora vocês viram um programa sendo criado do nada dentro de uma interface de desenvolvimento. Isso é um programa em todos os aspectos fundamentais. Ele tem uma condicional, ele tem um sistema de inicialização, ele tem um, um ambiente que a gente está rodando. Vamos expandir isso agora para o universo nosso de games, né? Vamos supor que você tem um sistema automático, você tem um personagem. Esse personagem vai andar por um caminhozinho todo bonitinho, cheio de árvores, florido. Em dado momento deste caminho, nosso personagem vai se deparar com um, um obstáculo. que é um senhor muro enorme assim na frente dele. E ele vai ter a opção digamos assim de escalar né? obstáculo ou virar à direita Tá escrito. Então, ele vai iniciar sua jornada aqui, ponto de inicialização. Ao chegar no nosso muro, nós vamos ter que tomar uma decisão. supor que o computador vai fazer isso pra gente. Tudo. Então, nós temos start, início da jornada. No início da jornada, nós vamos nos mover. enquanto você estiver se movendo, se você encontrar um objeto, um obstáculo, você vai ter que tomar uma decisão de pular ou ir para a direita. reparem que eu estou organizando isso aqui de uma forma espaçadinha, bonitinha. Isso em programação nós chamamos de identação. Se organizar as ideias indo sempre para a direita, para separar as ideias suas em blocos. Isso dentro do algoritmo é muito importante, para você ordenar a sua visão das coisas. Isso aqui já teria um sistema totalmente funcional, né? Isso aqui a gente chama de pseudocódigo. que é um código independente da plataforma, do ambiente, independente de tudo. São apenas as ideias jogadas na folha para que você consiga visualizar o que é preciso ser feito. Aí você pode olhar, reolhar, aí descobre que uma melhor opção aqui, por exemplo, é ficar repetindo, mover para frente Uma vez que ele virou para a direita, para frente dele vai ser para cá, né? Então, imagine que ele, depois de virar à direita, ele vai repetir o mesmo ato e seguir em frente até chegar na floresta. Confere. Ou se ele for pular, ele vai chegar no castelo. Aí você para e nota, opa, eu fiz alguma merda. Um obstáculo, eu vou pular o castelo, pular a floresta, o que, que eu vou fazer? Na Aqui eu não posso mais. Aí acontece uma coisa interessante no nosso algoritmo, vamos estendê-lo. Você vai pegar essa parte toda que está aqui, vamos jogar lá para o canto de cá, e estendê-la. Eu tenho um obstáculo. Obstáculo. É o muro? Aí é, eu tenho a decisão pular ou Então, beleza, isso resolveu o problema do muro. Se houver um obstáculo, o obstáculo é floresta, não temos muito o que fazer na floresta. Tá simplesmente para chegar Fight Monsters. Surpresa, motherfucker. Nossa floresta está cheia de monstros. Mesmo raciocínio, você pode usar aquele famoso copiar e colar estou chegando no castelo. Fight. Luta com o chefão. E se ganhar pega a princesa. Senão, você já era. Isto, por isso que existe esse pseudocódigo e ele é bem livre. Não é obrigado a se perder regra muito rígida, porque você toda hora está buscando, está fazendo uma zona, está modificando alguma coisa nele, Basta apenas que você tenha o um mínimo de organização para você entender o que está fazendo. Que nem eu, você não precisa nem ter letra bonita, pode ser uma letra horrorosa. Você simplesmente precisa visualizar rápido o que você precisa fazer. E aí, olhando o pseudocódigo, às vezes você acha melhores meios de fazer a coisa, de produzir as coisas. Mas por aqui você já pode notar uma coisa, né? Como eu mencionei, a gente usou poucas palavras para chegar num, num resultado Geralmente são as palavras que o computador tem limitadas. A GD tem poucas palavras limitadas, a gente vai estender essas palavras com algumas outras que nós vamos acrescentar com o nosso programa, com o nosso código, de uma forma similar que aconteceu aqui. Eu estendi as funções aqui, nós também podemos estender essas palavras da linguagem. Então, vamos nos concentrar num pequeno jogo de teste aqui, para realizar dentro da Godot. Um pequeno estudo O nosso modelo de game vai funcionar assim. Vamos ter um computador aqui em cima que vai registrar nossos acertos. Nossa interação com o usuário democracia por base de cliques. O usuário vai clicar. Se ele clicou em cima de um inimigo, o inimigo vai explodir. E os inimigos, vai ser a coisa mais simples do mundo, vão vir da direita para esquerda para a direita da tela então surgiu um, um intervalo repetido até aqui. Só para fazer um jogo extremamente simples, do mais simples possível. Esse aqui é o nosso... A mecânica de jogo, de jogo nossa é essa. Você clica na tela, se clicou em cima de um inimigo, ele vai explodir, e você conta um ponto. A partir da mecânica do jogo definida, nós começamos a montar nosso algoritmo. Vamos basear primeiro nos elementos que nós precisamos ter. Obviamente a maioria já existe, definido dentro da própria Godot, mas os outros que nós vamos criar vai ser o sprite do inimigo, sprite da explosão, e aparentemente está bom. Os inimigos irão surgir num intervalo de tempo pré-definido. Aí você tem que entender um pouco da engine que você está trabalhando. Uma das maneiras mais simples de inserir isso na Godot, fazendo um intervalo de tempo, é se inserir um timer dentro da sua árvore de objetos do jogo. Então esse fica um objeto oculto, mas ele vai ter uma importância dentro do jogo. Sem ele não há naves nascendo. Por falar em naves nascendo, esse timer ele vai chamar um algoritmo dentro do jogo que nós vamos chamar de spam. Lemos que ah, anteriormente eu falei que é um programa feito de vários algoritmos. Então aqui teremos vários algoritmos rodando dentro de um algoritmo maior que é o nosso jogo. Então vamos chamar eles de subalgoritmos. Esse timer vai chamar o spin. O evento da pessoa clicar na tela é um evento chamado clique. É mais um algoritmo rodando. Vão ser peças de código que nós vamos escrever. Há também um outro algoritmo oculto, mas a Godot usa ele por padrão e toda vez que você cria um jogo. Ele, quando o seu objeto estiver pronto, carregado na memória instanciado em tela, preparado para jogar, a Godot vai disparar esse algoritmo chamado read. Repare que são eventos, eventos de tempo, eventos de clique, eventos de estar pronto, por isso eles são chamados de programação orientada a eventos. não é totalmente o forte da Godot. Vocês raramente vão ouvir esse tipo de referência. Eu ouvi várias referências um pouquinho diferentes para desnortear vocês, como por exemplo Doctyping, programação orientada a objetos. Isso realmente a Godot usa intensamente. Mas o que mais transparência para o usuário no início é a orientação a eventos. Clicou é um evento, ele vai chamar uma função Acabou. É isso. No final das contas, todos os outros mecanismos vão orientar a gente para chegar na orientação ao evento. Mais algum objeto aqui que vocês podem ter notado é esse aqui, o contador. Esse contador ele vai guardar a quantidade de cliques certos que nós damos aos inimigos. Então, vamos pensar assim, o nosso jogo é um algoritmo. Ele vai ter sub-algoritmos. colocar aqui o objeto do contador, ele vai variar de valor. Ele vai acrescentar um sempre que a gente clicar um. Ele vai variar de valor. Pelo fato dele guardar um valor de cliques e variar, nós chamamos isso, esse objeto, de variável. Variable counter ele faz parte do nosso algoritmo principal. Em seguida, nós vamos ter o read que vai ser disparado toda vez que o negócio todo estiver pronto. Ele está dentro do nosso algoritmo principal. O que, que eu preciso fazer no pronto aqui? Uma das coisas que eu poderia estar fazendo aqui dentro do RAID é definir nosso contador igual a zero. Ele começa sem nenhum clique. Correto? Alternativamente, essa linguagem de programação permite que eu já inicialize o valor dessa variável na hora que eu declaro ela aqui em cima. Isso aqui é desnecessário. Na prática, o read eu posso só colocar aqui um comando para passar. Passe reto. Deixe ele assim por padrão. E temos mais os outros eventos aqui. Temos o span que vai ser disparado pelo nosso timer. este span ele vai criar um objeto inimigo e instanciá-lo. Vamos pegar um objeto inimigo criar uma instância dele, eu crio usando esta função dentro do inimigo Enemy instanciate quer dizer que eu estou criando uma nova instância de inimigo. São todos os mesmos inimigos, só que eu estou repetindo ele. E vou adicionar o um inimigo nossa cena. Essa é o pseudocódigo da função span. Em seguida temos a função click, não? Né? Se o clique em cima de um inimigo, eu vou pegar o contador e somar mais um a ele. Agora começa aquela questão que eu já posso mostrar a vocês sobre o fato do computador ter poucas palavras, a gente precisa se esforçar para para dizer o que nós queríamos para ele. No, normalmente você colocaria para um outro humano, Coloque mais um no contador. Existem algumas linguagens que fazem isso de uma forma simples. Que ela coloque mais um, ela coloca automaticamente, sem muito esforço. No nosso caso, não temos essa facilidade. Eu tenho que atribuir o valor diretamente ao contador. Como eu fiz aqui em cima, diz que o valor dele é zero, aqui em cima tem que fazer a mesma coisa. Se eu fizer assim, counter igual a 1, vai acarretar que toda vez que você clicar no inimigo ele vai ser igual a 1. Ele não vai somar, vai simplesmente igualar com 1, pronto. Então a gente tem que pegar um valor do counter já existente e somá-lo a 1. E como eu pego esse valor? Simples, a partir dele mesmo. Eles, as variáveis elas também podem ser usadas para fazer contas, entre outras coisas bem interessantes. Então eu vou pegar o valor dela. Na prática é um valor, no caso 0, vou somar com 1, um, fica 1. Um. No próximo clique, se ela tiver valor 1, um, vou somar com 1, um, vai ficar 2, sucessivamente. E além disso, ela vai destruir o inimigo. Esse é o algoritmo e os subalgoritmos necessários para produzirmos nosso jogo. Basicamente é isso. Agora vamos adaptar isso dentro da engine da Godot. Então vamos lá, né? Eu já tomei a liberdade de criar um pequeno game para o nosso tutorial aqui já com fundo um inimigo e uma explosão, que foi definida agora há pouco, né? Uma estruturinha básica, só com fundo aqui, animado, tudo animado por timeline. E a partir daqui nós vamos trabalhar, né? A Godot usa um padrão assim de script. Para ela Todos os nós da nossa árvore da cena podem receber um script. Um script nada mais é que um algoritmo escrito na linguagem de programação específica. A partir de agora eu só vou falar de script, esqueci a palavra algoritmo. Vamos por padrão pegar o primeiro nó, o nó raiz aqui da nossa cena, adicionar um script, clicando nesse Szinho aqui. Ele automaticamente cria um script com o mesmo nome da cena no seu sua pasta de projeto. A Godot já insere por padrão um pequeno templatezinho do que seria o nosso script. Não vamos nos ater a algumas palavras que tem aqui por enquanto. Vamos só fazer nosso, seguir nosso tutorial daquele pseudocódigo. Como mencionei lá, na camada principal do nosso código, do nosso script, você declara alguns objetos assim, básicos. No caso, a gente vai declarar um contador e depois vão ter aqueles outros subcódigos lá, né? Os subalgoritmos aqui, no caso, são as funções. Eles são chamados de funções dentro do script. Como o read, que eu comentei aquela hora, que vai fazer exatamente o que a gente declarou na, no pseudocódigo, nada. O Godot já automaticamente já coloca isso aqui para vocês, o read declarado com o comando passar adiante. Isso é padrão. Ele também mostra aqui como você vai declarar seus, suas variáveis. É só seguir esse padrão que está aqui. Lembra que a gente tinha o contador que vai ser declarado aqui nesse nível do nosso script basta seguir esse modelo aqui, var contador a palavra var para Godot isso quer dizer que ele está declarando, está criando uma variável o objeto que vai estiver, estiver nomeado à direita da palavra var vai ser uma variável ela pode ser um número, como no nosso caso, ela pode ser uma string de texto, ela pode ser um outro objeto, pode ser uma outra cena, pode ser qualquer coisa. E pode mudar o seu valor durante o, a vida do script, a vida do jogo. Por isso a chamada variável. A função range está aqui, não vamos fazer nada. Agora, seguindo a nossa teoria aqui, o nosso projeto, opa, eu vou precisar de um objeto timer para chamar a função de spam para gerar o um inimigo, né? Eu vou criar um timer aqui na nossa árvore de cena. este objeto aqui e vou declarar que o tempo de espera dele vai ser de meio segundo. Ele vai dar múltiplos tiros, então não ativo one shot. ele deve inicializar automaticamente, sem que eu precise declarar isso aqui na função read. Carregou e está iniciando. Agora, para que ele funcione adequadamente, vamos clicar nele aqui, na árvore de cena clicar nesse link Connections. Todos os objetos têm algumas funções específicas que eles podem chamar. No caso do timer, ele tem essa aqui por padrão, que é timeout, que vai ocorrer toda vez que acabar o tempo de espera. É um evento. Esse evento nós vamos conectar ao nosso script, clicando em Connect e no timeout ali vou selecionar a parte do script que vai receber a chamada do nosso evento. Vai ser aqui na base, onde nós estamos criando nosso script, né? Ele vai receber uma função que nós definimos pelo pseudocódigo de span. Só clicar em connect. Então aqui o spam como foi definido, ele vai criar um novo inimigo e colocar ele na tela. Como mencionado, eu criei a cena do inimigo. É uma cena individual colocada na, na nossa pasta de projeto. A explosão também. O que temos que fazer agora é pegar aquela cena que está na pasta, carregá-la dentro do nosso jogo e colocar nessa árvore de jogo. A Godot tem alguns comandos específicos para essas ações. Primeiro para carregar a cena para dentro do nosso jogo. Para load preload é um comando nativo da própria Godot, vai fazer o pré-carregamento daquela cena. Todo comando ele tem que ser seguido de abrir e fechar parênteses. Opcionalmente, dependendo do tipo de comando, ele tem que receber alguns valores, alguns parâmetros para poder executar alguma coisa. No caso do preload, ele tem que receber o nome da cena a ser carregada. Como o nome é considerado uma string, mas a gente, a gente vai ver o que é uma string, ele tem que ser colocado entre aspas, simples ou duplas. O Godot aceita os dois, o importante é que temos que ter as duas, tanto na frente como no final do nome. Só esse prelude não é o suficiente. O objeto não vai aparecer, mas está sendo carregado a cada meio segundo. O que está acontecendo é que ele está carregando a cena, mas ele está só carregando a cena básica. Nós precisamos colocar essa cena no nosso stage aqui, na nossa árvore. Para fazer isso, ó, tem um outro comando ponto instância mesma é coisa o comando segue abrir e fechar parênteses notem que eu separei os dois comandos após o parênteses para um ponto esse ponto é uma separação entre objetos diferentes por exemplo, para load ele vai carregar a cena Considere que isso aqui, esse trechinho, é um objeto. A cena é carregada para nós é um objeto, como o counter é um objeto. Aí vou separar o outro comando com ponto. A nossa surpresa instância vai retornar um outro objeto. No entanto, ainda não vai aparecer. Eu tenho que colocar esse objeto na nossa cena. Godot tem um outro comando, cada nó aceita esse comando. Eu vou usar o nó base com esse comando, que é add child, ele abriu e fechou parênteses automaticamente, mas entre esses parênteses, eu vou colocar esse outro comando aqui. Como eu falei, instância é um objeto inimigo distanciado. Notem o nome instância, né? Eu tenho, quando eu tenho uma cena de inimigo, ela é tipo se fosse nossa matriz. Toda vez que eu quero ter um inimigo em jogo, eu tenho que criar uma instância dele. Uma instância é uma o objeto individual daquele templatezinho, daquela cena que nós temos. Agora, se vocês notarem, ele está criando sempre no mesmo lugar esse nosso inimigo. Há várias maneiras de fazer ele aparecer em várias posições, mas vamos a uma bem mais simples na medida do possível. Ao invés de usar o de child direto aqui, eu vou criar uma variável, tipo como eu fiz no counter, só que aqui dentro do span. Repara que ela está no nível acima, tá vendo essas indentações aqui, a setinha? Vou dar um nome para essa variável e um igual aqui para ela receber algum valor. Esse valor que ela vai receber é a instância do objeto inimigo. Enemy é um sprite, ele tem alguns métodos próprios. Digito enemy, dou um ponto aqui. Você pode começar a ver agora todos os métodos aqui com o nosso autocomplete dele. set, geralmente é a palavra-chave que a gente vai definir alguma coisa, underline, pós. Eu vou definir uma posição para ele. Pós é um comando. Como eu falei, opcionalmente ele pode receber um valor. <clears throat> Aqui a Godot já dá um exemplo do uso dele aqui, o valor que ele pode receber. Curiosamente, ao invés de dizer os números onde vai ser jogado o objeto na tela, ele pede um objeto. Esse objeto é do tipo vector2 só digito vector 2 aqui, abro e fecho parênteses, que já dá para nós ó, um exemplo de como usar o vector 2. Ele pede dois valores, x e y, para colocar isso na nossa tela. O x, vou colocar menos 64, por quê? que o nosso inimigo é um sprite 128 por 128. Então, o menos 64 quer dizer que ele vai aparecer na parte de cada tela sem pegar essa ponta aqui. Ele vai começar dessa, atrás dessa linha azul para simplesmente não ficar aparecendo de uma forma feia, direta. Isso é o X. Agora o Y, que é nosso vertical. No Y a gente vai precisar de mais um método especial do Algodot. Hand Rage é um comando especial. Ele funciona assim, valor inicial até o valor limite. São dois parâmetros que ele vai receber. Vou colocar 0, vírgula, altura do nosso filme, que no caso porque estamos falando no, no eixo Y que é vertical, 480. Hand Range é uma função que vai voltar um número aleatoriamente entre esse valor que eu declarei, 0,480. Beleza, né? Agora, se vocês separarem inimi simplesmente está solto aqui. Ele vai se declarar na variável, <clears throat> mas ele ainda não foi posto na árvore do jogo como foi feito anteriormente. Para resolver isso, eu sempre, simplesmente venho aqui, add aquele mesmo comando, shout, ao invés de eu copiar aquele trecho do Perlude, eu coloco aqui a nossa variável inimigo. Pronto, vai estar adicionado à cena. Uma coisa importante aqui no Godot, você sempre tem que dar um Enter aqui, ó, para sempre ter uma linha em branco no final do seu script. E agora eles vão aparecendo aleatoriamente na nossa tela. Está mais com cara de jogo. Como eu mencionei agora, a gente vai precisar de algumas outras funções aqui. E elas podem variar um pouquinho na implementação final, é o que vai acontecer agora. Vou mostrar uma coisa aqui importante no debug, performance. repare que na quantidade de objetos rolando ela vai aumentando constantemente isso é porque ele vai criando esses inimigos normalmente, só que ele vai criando continuamente um a cada meio segundo e não vai parar o inimigo vai terminar sua animação e vai ficar parado lá depois no cantinho da tela Vamos resolver isso, né? Vamos clicar aqui em Mi. Existe uma saída para fazer isso. Eu vou criar dentro do Mi mais um outro script. O mesmo processo que eu fiz anteriormente. Você vê que o nome do script é igual ao nome da cena. Então, create. Ele criou um script padrão para nós aqui. Agora nós vamos acionar aqui também um timer de novo. Essa animação aqui, ó, se você olhar na linha de tempo do sprite aqui do inimigo, tem um segundo e meio. Vou fazer esse timer disparar em um segundo e meio. Sempre com ponto aqui quando você for digitar. E shot. Só quero que dispare uma vez auto start para iniciar automaticamente. Em um processo eu vou conectar o timeout, que é quando acabou o tempo do evento, a raiz do script aqui, no caso o script que está dentro do inimigo, não mas o que está no, no main, você vê que estamos trabalhando em outra cena. Não vou mudar o nome aqui, não preciso. Connect. E aqui ó, dessa vez ao invés de colocar o pass, eu vou colocar kiwi free. Kiwi free é outro comando nativo da Godot que vai apagar esse inimigo, vai liberar a memória dele e vai deixar no seu jogo leco e vai parar de acumular inimigos no final da cena. Vocês vão ver a diferença aqui agora, performance, quantidade de objetos estabilizou a quantidade de objetos. Isso é porque quando termina de fazer toda essa animação, o inimigo é destruído. Essas são pequenas manhas que você vai ter que ter na hora de fazer a implementação quando sair do pseudocódigo. É um dos motivos que muita gente acha que explicar lógica primeiro em quando você quer aprender programação é meio errado, vai desviar a pessoa. Porque na hora que você vai implementar mesmo, algumas diferenças ocorrem. Infelizmente não tem como você mostrar para a pessoa uma coisa muito complexa sem ter explicado os princípios básicos. Mas vamos tentando ao longo desses pequenos tutoriais. Já vamos que vamos fazer a mesma coisa aqui no Explosion. Vou criar um script para ele. Explosion. Vou adicionar um timer aqui também. O explosion tem 0.8. Vou explodir em 0.8 aqui então. One shot, hot start. Vou conectar. O time out. Não preciso mudar o nome. Meu processo free. definido. Vamos voltar aqui agora no inimigo fazer uma pequena análise. Ele tem que explodir ao ser clicado, né? Eu vou inserir aqui um Tester Button, que é um botão transparente, bem prático. E como nós estamos falando sobre eventos, o Tester Button também pode receber um evento por 7, que é o evento que ocorre imediatamente quando você põe o dedo ou aperta o mouse. Esse evento ocorre antes de você soltar, que é o release. Então esse é o primeiro evento, quando você clica o preset, connect, a raiz dele, no caso enemy, underline, clique, connect. Está começando a aparecer com o nosso pseudocódigo. A diferença é que o clique já não está mais dentro do script principal do game lá. Que está no main aqui. Está dentro do inimigo. Isso não quer dizer que ele não tenha acesso ao nosso script principal. Inimigo vai ser instanciado em cima da nossa árvore de trabalho da Godot. Reparem que isso aqui também é uma estrutura de árvore, né? Tem os nós pais e os filhos. Como se fosse uma estrutura de pastas. Do sistema. Igualmente eu posso me referenciar a eles da mesma forma. Então, por exemplo, se eu quero acessar o counter lá do main, então a gente entende que o o inimigo está nessa árvore, né? O base aqui vai ser o pai dele. E é um base que está no script e vai instalar aquela variável counter. Então eu posso vir aqui no inimigo, script dele. E no clique, eu vou trabalhar no pai dele, né? Get pai. Counter igual a 1. Eu quero adicionar mais um ao nosso contador. Mas como mencionei lá no algoritmo, não posso simplesmente digitar counter igual a 1, que vai só ser 1 toda vez que eu clicar. Eu tenho que pegar um valor já pré-existente e somar mais um. Onde está esse valor pré-existente? No próprio contador. É eu venho aqui, pego ele de novo. Counter vai ser igual é o próprio valor dele mesmo, mais um. Esses objetos variáveis, se ela for, por exemplo, um número, você pode usar como se fosse um, um número de uma, uma conta. Como se fossem aquelas equações que você fazia nas aulas de matemática. E agora nós vamos exibir isso na tela. Reparem no main aqui, que eu não coloquei aquele contador para aparecer na tela. Vamos colocar agora um label vai aparecer aqui em cima salvei vou voltar aqui no script do inimigo pet parente get é, node label set test str aqui ficou mais complicadinho Eu vou explicar passo a passo todos subindo toda vez que eu clico. Agora vamos à complicada explicação do que temos nessa linha aqui embaixo. Get parent vai ser a mesma coisa que eu tive aqui em cima. Eu estou tendo um acesso ao script que está na base. Está sendo o pai desse script nosso que está rodando dentro do inimigo. Isso é simples. GetNode, eu estou querendo pegar justamente esse objeto label que está aqui. Que tá, o nome dele está label, por isso que eu dou getNode com o nome dele. Esse objeto label tem seus próprios métodos. Um deles é para definir o texto que vai ser exibido nele, no label. Então é set text Acabou, só preciso jogar um texto. Como eu mencionei, os textos têm que vir envoltos numa aspas. At counter aqui, ele simplesmente é um número. Vai entrar sem aspas, digamos assim. Então tem que fazer alguma conversão dele de número para uma string. Então eu tenho um outro comando, str, que transforma o número em string que é o parâmetro que está sendo pedido no set Esse manuseio de tipos de objeto é bastante comum em todas as linguagens de programação. Até mesmo aquelas, como eu mencionei no começo, que fazem o doctype assim, aquelas linguagens mais inteligentes, às vezes elas têm essa necessidade de você fazer essa conversão. Mas isso é para outro vídeo. Vocês estão reparando que o nosso inimigo não está explodindo, né? Vamos explodir ele aqui. Lembra daquele comando para load lá? Vou carregar a cena de explosão. Crio uma instância dela. Eu vou ter que fazer uma coisa que eu fiz com o inimigo lá, porque vocês estão ligados que esse SPART aqui, ele anda de posição o tempo inteiro. Então nós temos que pegar ele e colocar a explosão justamente onde está esse spart na posição dele. Pode ser aqui mesmo nesse inimigo, no, no, na cena do inimigo, na subcena do inimigo. Sete pós, mesmo como fiz no outro lado. A diferença é que agora, ao invés de eu criar um vector, como ele está pedindo aqui, eu vou pegar o nó está nomeado sprite aqui dá um ponto e ver quais outros, outros métodos ele tem e um deles é o get pos obviamente se eu tenho um set pos eu tenho um get e ele já retorna já o valor no formato certinho para colocar no set pos não preciso declarar vector 2 blá blá definir aquele processo de add child. Dessa vez eu não estou adicionando ao base. Se eu quisesse adicionar isso ao, numa base, teria que dar um get parent aqui. Vou adicionar a ele mesmo, dentro do próprio seno de inimigo. E vou fazer outra coisa também. Get node, aquele sprite eu vou esconder ele, para ele não continuar voando na tela depois que a gente a explosão. Esconder, tem um método para isso aqui. E vamos ver como é que fica agora. E vai funcionando. O nosso contador aqui vai aumentando, a vez que vai explodindo. E é isso, minha gente. Primeiro tutorial de programação usando a Godot. E até a próxima.